40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute ist Tag Nummer 5. Today we have day number 5. Das Thema ist das Gleichnis vom Sauerteig. And the, the theme is parable of the leaven. Und das kommt zweimal vor. And that uh, we read in the Bible twice. Und wir wollen es lesen zusammen in Lukas Kapitel 13. And we want to read it together in Luke 13. Äh, Verse 20 und Vers 21. Verse 20 and 21. Und wiederum sprach er Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? And he spoke again. To what shall I compare the kingdom of God? Es gleicht einem Sauerteig, den, is, ja. like den eine Frau nahm und unter drei Maß äh, Mehl mengte. That a woman took and mixed in with three measures of flour until bis es ganz durchsäuert war. all hell of it was leavened. Und die Parallelstelle ist in Lukas Kapitel 13, Vers And 13. And the, other scripture is in Matthew 13, 33. Ja, 13, Ähm, ein anderes Gleichnis äh, redet er zu ihnen. He told them another parable. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, The kingdom of heaven is like yeast, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, that a woman took and mixed in with three measures of flour bis es ganz durchsäuert war. until all of it was leavened. Die, äh, Jesus erklärte, das Reich Gottes Jesus declare, declared the kingdom of God hat was zu tun mit Durchsäuerung. has something to do with uh, uh, uh, penetrating something ja. with, with influence. Ja, ist wie ein Sauerteig. It's like a leaven. Und, und, und hier dieses, dieses, dieses Gleichnis hat zu tun mit dem Reich Gottes und dem Reich der Himmel. And this uh, parable has to do with the kingdom of God and the mhm. kingdom of heaven. <laughs> Ähm, die Bibel ähm, nimmt ab und zu mal das Wort Reich Gottes und manchmal Reich der Himmel the Bible sometimes speaks about the kingdom of God and sometimes the kingdom of heaven. heaven ja. Und ganz wichtig ist, dass das Reich Gottes ist zwar ganz wenig, es ist klein. Yeah. And as you can tell from these parables, the kingdom of God is small. Aber wenn es hineinkommt in den Teig. But when it enters the dough, <laughs> wenn es äh, durchgemengt wird. When you mix it into the dann dough, durchsäuert er es alles. Then everything is leavened. Und das ist in, in den hohen Regierungskreisen bekannt. And that is known in the high circles of government. Wenn ein paar Christen in ein Land kommen, When a few Christians come in a country, wenn eine kleine Gruppe, die das Reich Gottes verstehen, in eine Gesellschaft kommt, when a small group comes into a society that understands kingdom of God ja, living, dann haben sie die Kraft, die ganze Gesellschaft zu durchsäuern. Then they have the power so hat, hat, hat, der, äh, hat Jesus das sich ausgedacht mit dem Reich Gottes. And that's how Jesus was thinking when he was talking about kingdom of ja. God. Deswegen gibt es verfolgte Christen. And that's why they persecute Christians. Ähm, Regierungen können nichts gegen diesen, diesen Reich Gottes Einfluss machen. Äh, governments can do nothing against this influence of kingdom Und deswegen sperren sie diese Christen in, in, in Gefängnisse ein. And that's why they lock them up in prisons. Wir haben so viele verfolgte Christen <coughs> weltweit. We have right, even right now so many persecuted Christians in the world. Weil, weil viele Regierungschefs ihre Macht nicht verlieren wollen. Because many, many ruling uh, authorities, uh, governors, uh, presidents don't want to lose their power. Weil sie wissen eins, Then they know one thing. diese paar Leute, die das Reich Gottes verstehen. Sie haben die Kraft, alles zu durchsäuern. They have the power to be leaven or yeast for the entire und, society. Und so funktioniert Reich Gottes. And that's how kingdom of God is working. Mit diesem Satz erklärt Jesus die Prinzipien des Reiches Gottes. And with these sentences here, Jesus explains the principles of kingdom of God. Ich möchte dich ermutigen, wenn der Heilige Geist in dir drin wohnt, you, du hast eine Kraft, power, deine ganze Familie zu verändern, deine ganze Gemeinde zu verändern, your whole, your whole, uh, deine ganze Nachbarschaft zu verändern, deine Stadt zu verändern, to, to ich habe einen Freund. Er, er, wohnt in Deutschland. In und er hat, ähm, er hat äh, großen Einfluss in der Wirtschaft. And he uh, und er sagt, Daniel, wir, wir, müssen das Reich Gottes in die Wirtschaft bringen. Uh, und er denkt, wie Reich Gottes äh, funktioniert. Uh, how kingdom of God functions. Und er hat äh, Gebetsgruppen gestartet, mitten and, in der Wirtschaft. And he started prayer groups in the middle of business people. Und Menschen haben sich bekehrt. And many people uh, got converted. Menschen sind frei geworden. Many people got free. Und immer wenn ich mich mit ihm treffe und wir sprechen zusammen, er every sagt wir müssen wieder die ganze Gesellschaft durchdringen. He says we need to penetrate the whole Wir müssen die Wirtschaft durchdringen. We need to to penetrate uh, the, the business world. Wir müssen die, die, die Bildung durchdrängen. We need to penetrate the, the, the education of Wir people. müssen die Politik durchdrängen. We need to penetrate politics. Wir müssen die Kultur wieder durchdrängen. We need to penetrate the culture. Weil Jesus hat uns das Reich Gottes gegeben. Because Jesus has given us the kingdom of God. Und wir haben die Aufgabe, alles zu durchsäuern. And we have, it's our job to be leaven, aber, to, to leaven and The, all departments of life. Aber wie funktioniert das? But how does it work? Es hat drei, drei, drei Punkte. I have three points. Punkt Nummer eins. Point number one. Wie können wir alle durchsäuern? How can we be leaven for everybody? Das allerwichtigste Punkt Nummer eins. The most important point number one. Liebe Gott. Love God. Und deinen Nächsten wie dich selbst. And love your neighbor as yourself. Die Liebe, die du gibst. The love that you give. Da kann sich niemand davor sträuben. Like nobody can can resist. Keiner, keiner kann, kann, kann äh, das stoppen irgendwie. Nobody can <laughs> stop when you are a loving person. Es ist die Kraft des Reiches Gottes, This is the power of the kingdom of God die sich ausbreitet in allen Ebenen. that, that will penetrate all levels of life. Schlüssel Nummer eins, liebe Gott The key number one, love und liebe deinen Nächsten wie dich and selbst. love your neighbor as Es hat die stärkste Kraft. It's the most powerful Die Bibel sagt, force. am Ende bleiben drei Dinge, Glaube, Hoffnung, Liebe. The Bible says at the end three things will remain. Faith, hope and love. Und die größte ist die Liebe. And the biggest is love. Liebe die Nächsten wie dich selbst. Love your neighbor as yourself. Und Gott von ganzem Herzen. And God from, with all your heart. Schlüssel Nummer zwei. And key number two. Allen Menschen das Evangelium predigen. Äh, Jesus sagt, das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. And Jesus says, the gospel of the kingdom will be preached. Und dann wird das Ende kommen. And then the end will come. Das Reich das Evangelium des Reiches muss gepredigt werden. The, the, the, uh, the, gospel of the kingdom needs to be preached. Allen Nationen zu einem Zeugnis. Oh, to all nations as a testimony. In Deutschland in, Germany, in Österreich, in, Austria, in der Schweiz, in, in ganz Europa, in, Europe, in ganz Afrika, Africa, in, ganz Asien, in, Asia, in ganz Amerika, America, <laughs> in, Australien, in Aust Australia. Alle Nationen zu einem Zeugnis. All nations need to hear the gospel of the kingdom. Und dann wird das Ende kommen. And then the end will come. Also Schlüssel Nummer zwei, predige das Wort. But uh, key number two Und predige das Wort des Reiches Gottes. And preach the word of the kingdom of God. Predige nicht Denominationen. Don't preach denominations. Predige keine tote Theologie. Don't preach dead theology. Predige das Evangelium des Reiches. Preach the gospel of the kingdom. Dann hast du Kraft zur Durchsäuerung der ganzen Gesellschaft. Then you have a, uh, the anointing, the power to penetrate all of society with this yeast yes. or leaven. Äh, Schlüssel Nummer drei? Key number three. Ähm, ja, Gottes Herrschaft über unser ganzes Leben aussprechen. Uh, uh, you speak God's reign over your entire personal life. Und du nimmst Verantwortung. And, and, and, uh, and you put yourself under the reign of God and take responsibility. Mm. Also ich fasse nochmal zusammen. Schlüssel Nummer eins. I, I, I put it again one more time. Key number one. Liebe Gott von ganzem Herzen. Love God with all your heart. Und den nächsten wie dich selbst. And the next one like yourself. Predige das Evangelium des Reiches. Preach the gospel of the kingdom mm. of God. Und sprich Gottes Herrschaft aus über dein ganzes Leben. And speak the, the rulership of God mm. over your mm. entire life. Ein Beispiel davon ist äh, Karl Zinzendorf. One example uh, Zinzendorf. Karl Zinzendorf. Ja. Sein Mann, der hat sein Leben gegeben für das Reich Gottes. Und vor vielen Jahren hat er, oder vielen hunderten Jahren hat er 24-7 gegründet. Uh, mhm. Sie haben gebetet und gefastet. They have prayed and fasted. Und sie haben äh, äh, Menschen in die ganze Welt geschickt als Missionare. And they sent people in the whole world weil sie eins, Weil sie eins wussten. Because they knew one thing. Wir wollen die Gesellschaft durchsäuern. We want to be leaven to the entire society. Wir wollen das Reich des, äh, predigen. We want to preach the kingdom of God. Und sie haben ihr Leben gegeben. And they gave their lives. Viele sind gestorben, schon unterwegs. Uh, many have already died on the way. Aber sie haben eine Hingabe zu Jesus gehabt. Jesus. Und sie haben so viel gegeben. So Und sie haben eine, eine, eine Missionsbewegung gestartet. Mitten in Deutschland. Und mein Wunsch ist, dass wir als Deutsche wieder, wieder Evangelium rauspredigen. Dass wir Missionare aussenden in der ganzen Welt. Dass wir Einfluss wieder nehmen. Dass wir das Reich Gottes predigen. Dass wir die ganze Gesellschaft durchsäuern. That we are leaven for the entire society. Denn Jesus hat gesagt, Denn, Jesus dass, said, dass das Reich Gottes, wenn es gepredigt wird, that the kingdom of God, when we preach it, da hat es eine Kraft, alles zu durchsäuern. Then <laughs> there is anointing and power to be an influence, to be leaven to the entire society. Ich träume davon, dass das Reich Gottes wieder Einfluss nimmt. I, I dream that the kingdom of God will come with anointing and power. In allen Bereichen der, der, der Gesellschaft. In all levels of life. In der Wirtschaft. In, the, in business. In der Gemeinde. In, in churches. In, in, in, in um ähm, in, in der Kultur, in, the culture, in der Politik, in politics, dass alle Bereiche durchsäuert werden. That all levels of life will be penetrated with kingdom of life, Je a kingdom of God ja. messages. Jesus hat, hat äh, ähm, im Matthäus Kapitel 4, Vers 23 hat er etwas gemacht. Uh, uh Jesus in Matthew 4:23 made something. Hat er gesagt, er predigte das Reich des Evangeliums. He said, I preach the der Evangelium des Reiches. Mhm. The gospel of the kingdom. Und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. And he healed all sicknesses and all infirmities. Jesus hat das Evangelium verkündet. Jesus preached the good news. Und gleichzeitig geheilt. And at the same time was healing. Und er hat Einfluss genommen in der, in der Gesellschaft. And he influenced society. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass wir als Reich Gottes Bürger, that we as Kingdom of God citizens, dass wir verstehen, was wir in unserem Herzen haben, durch den Heiligen Geist.